ආදර්ශනීය උඩු වැවුලට බායි කියන්නයි යන්නේ. සීන එකේ කූමි හායි දැන් මේ දවස් ටික එක්සෑම් ඉවර වෙලා එක්සෑම් ඉවර නැහැ මැද ඔහේ ඉන්නවා විශේෂයක් නැහැ. දැන් මම රෙදි ටික හේදෙන් දාලා සීනි ටික වේලෙන්ට දාලා මම දැන් යනවා නාන්න. තව ටික කියනවා මෙමාගේ බත් එක. අද වැවලට මායි යන්න උඩවල නැතුව අවුරුදු 10ක් විතර පොඩි වුණා මගේ. කමන්නේ. මගේ සබ්දා කියලා උට සාරදහක් ඇවිත් බමට ඇප්ලයි කරා ඒකට තැංකු හැමෝටම යන්නොන මේ මං බාක පණ්ඩිතය වගේ ඔය ගමන් ගියාට මේ කෙලුණ ලාවලට අපච්චිම තම සප්ික දුන්නේ අර සිරිපාති කිල්ලත් හැඳි ගෑවිලා හිටිය අන්තිමටි කෙරේ ඒදී කෑමයි වාහනි එහෙන් සෙට් කලා දීපු අයල දෙන්නටත් තැංකු මට කියන්න බැරුණ එක දාපු හැම විඩිගම්මශයා කරලා සපොට් එක දීපු වාල්ටත් හද පිර ස්තුතිය පුද කරනවා මම මේ වෙලාවේ. මෙම ආවා බත්තයත් එක්ක. බතේ තියෙනවා පරිප්පු, බොන්චි, අලද බම්මේ? අල කුකුලා. රස කෑම ගොඩයි අද. Thank you. ආයිපෙන්ස් අපි රාත්‍රී භෝජනය ගන්න යන ගමන් ඉන්නේ. අපේ බෝඩි මේම තමයි ඉන්නේ බ්ලැක් පැන්තරු. බ්ලැක් පැන්තරු ඉන්නේ මේ කාමරේ. තට්ටු කරලා කතා කරමු. බ්ලැක් පැන්තරු කතා කරන්න යන්නේ. ක්‍රිකට් මැච් එකක් මැදින් අපි යනවා දැන්. 아야 아 හයි බෝයිස් රාත්‍රී භෝජනය ජනාවන් හලෙන් අපේ ආ ආපාතරක්ග ආපාතරක්ග හොබස් කවර් හොබස් අප ගන්න යන්නේ අපි ආප්ප ගන්න ඉඳලා ඉඳලා ඉඳලා ආප්ප නෑද? ආප්ප ලුම්බිනියට ගන්න කියලා අපි යනවා උඩ වේත් ගන්න. <laughs> මාර්ග තදබද. බේත් බේත්. මාස්ක නෑ කියලා එළවලා දායි දන්නේ. Dude. සුදමි අඩ අඩ ලැජ්ජ වෙන්න බාවා අඩ අඩ අඩ පිට් එකට බා අය ඒ හොර ලැජ්ජකාරය මම පස්සේ ආව කාලේ සුදු පුතා වෙන්න නංගෝ කොල්ල පාඩම් කර කර ඉඳලා තියෙනවා Hi. අපි ඉල්ල කෑම අරගෙනවා අපේ අපස් ටික යාලු සෙවනේ පොසා අපි දැන් ඒකක් ගහන්න යන්නේ අපත් එක්ක හෙන වෙලාවක් ගියා ඒ කඩේවුම් පොඩි පිස්සුවක් තියා අප ඒකක් බොඩ ලැබුණා ලක් ලප්පයක් ගහ හ්ම් ගහ අපේ හරිනේ උනට මගම් මූගේ තියෙනවා ජරා රහක් ආවේ පියල්ද අවුලන්න මේක නෑ නුවතුර ඔය මගේ ලොක් අර හ විදුරුවක් කඩලා ලොකු සහයක් දුන්න අපිට කැමරාව පිටි පස තියෙන සහෝදරයා මේ විදුරු කටු හායි අපි දැන් කාලබී ලොක්කොම අවසං කරලා දැන් වෙලා ඇති දාය විසයි දැන් පොඩ්ඩක් ඉඳලා සැතපෙන්ඩ යන්න ඕන දැන් අපි එයින්දා වීඩික නවත්තන්න මේ හරි කොහොමද කියන ඩියල්ලොක් සෙඩ්ඩ සෙට් නැද්ද කොහොමද මක් මේ උඩරවුල තියෙත්තිද හොඳ නැද්ද කියලා කමෙන්ට ඇත්දාගෙන යන්න මේ නම් බලප මොටම තැංකු මම හරියෙන් විඩික නවත්තන්න එන ඉතින් ගුඩ්නයිට් සරණයි ජයවා රැස්පැ මංගිය මෙ පාග යම් බෝයිස් අපිග රැස්පැට් Oh, oh,